nisu, nisu fruštukovali. Treba da narastemo još. Možemo se mijenjati. Koji su drugo eh, iz Mošalina? Koji su meni Dobar dan kolege lovci, dobrodošli na našu treću hajku u sekciji Rajkovac i selo Mladenovac. E, danas ćemo loviti lisicu i šakala, lovit ćemo desnu stranu puta, našu lovit će se dočekom i pogonom. Zamolit ću doček, da idu stariji ljudi, da budu mirni i svi obavezno da imaju fluorescentno obeležje. E, sačmu koju ćete koristiti je četvorka ili 4,5 mm. Nemojte ništa krupnije zbog, zbog bezbednosti. E sad, zamolio bih vas da posle mog govora pustit ćemo jednu pesmu da damo podršku svim Srbima koji se brane danas na najtežim teritorijama za naše stanovništvo i našu crkvu u Crnoj Gori, da im damo podršku jednom pesmom, pa posle toga ćemo nastaviti. Tam jesteś vrh grobnice ga srpske skrile, jezni mehom mrak da mara i jeca je borske vile. Ovako priča, da lovim u i da skuka, ja kao mi I kakav je bilans? 1-0 za nas. 1-0 za domaće. Idemo po njima. vidimo šta je. ne je Znači, vamo nam je vodiča strelio jednog lisa. A i Siniša da je pucao konačno. Daj meni. No, polako. Kako drugačije? Bilo. Bel. Drugi nema. Doktorska. Nema doktorski si ga kroz granje. Mhm. Uđa. Prošunjao se pored mene, ali tebi nije mogo da pomakne. Jel, uh. Jel, dobar? Znaš kako je žut? Koji je iz Bordana? Što se tiče municije. Bravo. 4 mm. 4 mm? Uspješno završen pogonski lov na lisice u Mladenovcu. Šakala, nažalost, nije bilo. Znači, vama dvojici je prošao jedan, ali... se Bit, bitno, da se nešto dešavalo. Kad se nisu naspavali sinoć. trebalo da Verovali ne, grof nešto nosi.